میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عملی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر کے آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو